सानो छोरो कहाँ हिँडेको यो घडी लिएर यस्तो कोरोनाको बेला छ सबै मान्छे घरभित्र बस्या छन् तर यो घडी भने घुमे गर गरेर लिन्छु म त सबैजनाले मलाई गाजर लाउन आउन आउन भन्नुहुन्छ गाजर लाउने यसरी त रहेछ नि कालो भाँडो लिने आहामा लपक्क लाउने यसरी लाउने कस्तो भयो म भन्छु मैले खाएको कोदोको झोली तिमीलाई के गुण गर्यो गफ गफ गर्दै जाँदा दुई चार बोतल गयो 더 쏘시는 것이 보일러 Yo, yeah, yeah, yeah 무엇다운 죽어봐니 माया हृदय खोलेर के हुन्छ र यो बोलेर काछरा देखायो पालीमा सीता गएन पदम खाएको